Saluton al cio, ye ibu dia via dio, kiel vi povus clare vidi ho mi ludas ludo, La nomo de citiu ludo estas mondo de milit arto, uh, ah, gi estas granda interetta ludo, kai mi simple ludas gin, char lasta tempe, mia e zino estas in cinio, do mi habas uh, ah, liberan tempon, kai anca mi defectis mian mal superan dorson, do mi preferas resti heime ciam eblas, a uh, simple ludas chitiu ludon kai mi credes ke nu estus bona ideo se mi fakte farus esperanto gildon en chitiu ludo do Potetiu igiu i neniam antaue ludis citiun ludon. Gildo simple esas grupo ene de la ludo de cun ludantui. Uh, kai kiam vi estes in gildo cun homoi vi poves paroli uh, cun ili, vi povis uh, dividi agioin cun ili. Do. Se vi iam ludis mondon de milit'arto, vi versiaines, si es per mi parolas, se vi neniam ludis gin, Citiu video eble estus iom interesa por vi, au eble iom stranga, mine scias sed mi simple intentas ludi gin hodio a uh, Montreal vi ci tiun batalon ci e la homo qui estas nun ce mi estas alia ludanto a uh, kai en ci ludo uh, vi povas um, preni la pozicion de tri diversa i a uh, de homoi. do estas damajanto i homoi simple damajas la malamikoin um estas sanigistoi uh, kai tui homo e sanigas la alia in homo do la damigisto e ne est damigianto e est damigisto e parece la profesio de ili kai anca uh, ah, est grupo qui nomigas um, tankisto e kai uh, ili ne estas ofte uzata en uh, ludanto kontra ludanto citio sus ludanto kontra ludanto sed vi simple vidas ke mi parolas pri tio ki on ni faros to en la mezo de la mapo estas plago kaj citio i homoj estas en mia termo kaj citio homoi homoj estas en la malamika termo kaj nun mi devas helpi ilin um kaj ofek oh, fek fek do ekzemplo citio homo kiun mi vi povus verŝajne vidi la numerojn en la mezo de la ekrano nun tio simple signifas ke mi sanigas um, unu el miaj amikoj mi uzas magion en la ludo por fari tion uh, kaj la intenco estas ke ni kaptu ĉi tiun flagon kaj tiam a uh, kurigu gin al unu el ni ai bazo ni ai bazo i havas blue in flagoin la malamika bazo havas rujan flagon do esas malamika tie malamika tie kai mi estas en la mezo kai mi simple helpas la homo en ĉi tie per a sanigado do mi devas iom koncentriĝi je la ludo nun aŭ la malamikoj facile mortigos min do mi simple faras tion nun kai eble eble mi povas eĉ esti iom freneza kai preni la flagon ne ne tio ne eblas ĉar oni vidis min kai atakis min tuj kiam mi faris tion ĉar mi evidente volas preni ĝin kai la malamika teamo tion ne volas Do nun mi simple helpas mi ante amon venki la mezon de citiu mapo, kai espereble uno el niai te ama noi povus preni la flago. Do ne estes tiom complexa ludo mi supposas, gi simple, gi same kiel la ludo captu la flagon um, en la reala mondo, gi se vi iam ludis uh, farpafadon, vi vershaine ludis tiun ludon. Do se vi povus vidi Nun en mia ekrano mi havas du strioj en CT. Estas unu kiu estas verda, unu kiu estas blua, kaj la blua signifas mian magion, kiam mi el la blua tio signifas ke mi ne plu havas magion, kaj mi ne povas sanigi homojn, do mi ne volas tute el tion. Do mi esperas, ah bone, do ĉi tiu homo li ĵus kaptis la flagon, do nun mi kudas kun li porque mi povu sanigi lin o kaze ke malamiko venis al li kai atakas lin do li anka usas magion kai lau ci li estus pastro kai en ci tiu ludo se vi estus pastro tio signifas ke vi sanigas homoin uh, gine signifas che vi sex perfortas infano in ci ne <laughs> avus tiun signifon in ci ludo do mi simple curas con ni kai prizorgas lin kai yes espreble granda malamica te amo ne venos kai atacos lin Eble vi vidas ci tiun rugian coleran feron tie, se mi estas, eh, eh, se mi estus damagisto, mi povus preni gin, kai gi, ehm, um, simple pli potenzigas min do mi povus fadi pli da damagion contra al miei malamicoi. Do, vi just vidis che ci tio shangigis de rugia al grisa, la flagui, tio signifas che la malamica te amo ne plu tenas gin, cae nun, facte, ne niu te amo uh, tenas gin. Do, tio signifas che al ni povus capti gin, al la malamica te amo povus capti gin, sed cutime gi estas en la mezo de captado inter du te amoi. Do, ci tiu etulo, ci li estas a uh, mi credas am um, kio jesus li estas gnomo um kai li ankal estas pastor o la citio do tio signifas ke li ankal sanigas homo um tie venas ali homo li estas batalisto do li uzas fizika in atako in por damagi la malmiko um do yes es es tio muta de de um, diversa spezoi de um, homo in citiu ludo. Mi iam didis, estes sanigisto, estes damagisto, estes multae. Uh, do mi simple peri parolas ilin, ciam mi vidas ilin, do cion li faras. Eble mi sanigu lin. Do daudas la batalo in la meso, do mi povas au idi tien ca protecti miai... Do vi povas vidi, unu el miai amicoi tie, li estes damagita, uh, tio signifas ke li nun estes in batalo cun malamico, do eble mi venu tien, um, al, al iru tien kai sanigu lin sed shainas ke um chi du amiko e la malamico in char ili ne moditis evidentigis uh, do la malamica bazo esas tie eble mi povas idi tien au mi povas editien tien au mi povas editien tien kai kapti la flagon sed mi ne certas kion precize mi volas fari mm, eble mi iros al la mezo char shainas ke preskaŭ ĉiuj estas en la mezo do estus bona loco, cae mi estus sanigisto, mi ne pobs damagi homoen, do estus pli bone che mi helpos aliai damagi homoen. Do tion mi faras nun, Uh, ah, Shainas che oni besonas mian helpon, char eble vi povis vidi che la malamicoe uh, ah, facte successes capti la flagon, jen li tiu grandulo tie, li estes bovulo. Mi nomes lin bovulo, char li facte estes bovo, sed li estes hometza bovo. Um, estes diversae rasoi en la ludo, do mi mi helpas mi anmi con ci tie li esas un batalo con ci tiu bovulo kai li esas nano do nano e estas um, do esas du granda te amo en ci ludo la du te amo uh, uno havas la nomon alianzo kai la alia havas la nomon uh, horodo kai mi nun ludas en la teamo kiu nomijas alianzo do la alianzo en havas um, multe uh, nu en la alianzo estas multe da diversae rasui de, mi supposes, estagioi. Do estes homoi, um, estes, oh, un, un momento, estes gnomoi, estes nanoi, cae citiu homo qui attacas min, li estes um, sanga elfo, cae li apatetenas al hodido, do li estes malamico, cae nun oni pafas min, cae mi devas sanigi citiun homo, do un momento, un momento, mi sanigas lin, li jus um, batis min, kai li batis min per maniero kiu um, inter interrompas mia insanigoin, ofec, ofec, ofec. Mi devas, mi devas nun fugi, char la malamicoi presca mortigis min, do mi nun estas for mi povus sanigi min mem, kai tiam mi povus reveni alla batalo, kai helpi la aliaen, do mi tion faras nun, char ili besonas mian helpon, ili ne estes sanigistoi, ili estes damagistoi, kai tio signifas che ili ne povus mem sanigi do mi sanigas ilin nun. Do la malamico e de nove venas, mi jus shockis lin, porque li e povo, oh fec, oh fec, oh fec, fec. Oh, mi devas fugi, mi devas fugi, ne! Ah, mi jus mortis, fec al tio. <laughs> do vi povas vidi, se vi estus sanigisto, kai la malamica e damagisto e cercavas vin, ili povas presca tui mortigi vin, kai ili facte celas vin, pro tio, che ili cias, che vi sanigas vian propran teamon, do vi cutime estos la celo de la malamica e damagisto e simple simple estos tiel ien la vivo <laughs> kai en bona ludo kutime vi e damagisto e vin protectas char ili stias che se ili protectus vin vi sanigus ilen sed ne ciam estas tiel kelka in foio in vi amico e vi nomas ilon amico e char ili kelka in in simple faifas pri vi kai faras tion kion ili desitas fari in tiu momento

Kiam mi e iun, tiu signifas che li ne povus dum eble 3 secundoi attaci min, cae mi eble besonas tiun 3 secundoi per sanigi min mem. Do, tio eses bona. Uh, li ne besonas helpon, do mi ne sanigu lin. Cae... Mi sanig... Uh, uh, ciu vi vidas citiun bovulon? Li estas malamica sanigisto, do nun vi povus eble vidi che... Oh, ne, ne, ne, li... Mm, Li estas mixita klaso. Ni nomas ilin klaso, la spezo, ni nomas ilin klaso. Do mi devas klari di tio no Um li estas mixita spezo. Tio signifas ke li povas sani li povas damaĝi sed li ne povas um li ne estas la plej bona damaĝisto, ke li ne estas la plej bona sanigisto. Li povas fari ambaŭ aferojn. Um Ne tion bona, e se tu fici bona e eble per salvis in mem, do En la ludo vi ne devas esti nur sanigisto al nur damagisto, vi povas esti mixita, sed kiam vi estas mixita, tio signifas ke um, vi ne estas tiom bona sanigisto kiel um, pura sanigisto, al ne estas tiom bona damagisto kiel pura damagisto. Kutime, se vi estus bona ludanto, eble vi povas, eble se vi kolektas la giusta in ekipaĵojn kaj tio plu, o mi devas helpi lin. Do mi sanigu lin, li bezonas ion de sanitado do oh fek tu vi vidas tiu nel tiu malmiko do non mi volas helpi ci tiu un homon cha li bezonas gin um sed mi nur metas min en tre mal bona pozicio mi devas fugi ja yep, mi devas fugi cha se mi esto stro prox oh tu vi vidas ci tiu homo li estas ne videbla anto kelka sekundoj do li estas druido ka en ci tiu ludo druido e povas fariĝi ne videbla do ili povas kaŝe ataki vin al al cache al even kai antol vi etch Oh, feck, back feck, me mi was fuji, ne, ili mora tigis min. <laughs> Do, kio casis, estis tio, che druido, li venis al mi casite, cae tiam, kiam li attacis min, compreneble, li mal casigas, sed sam tempe, um, alcudis min uh, batalisto kai li tiam captis min tiel ke mi ne povas um, facile fugi kai tio signifas ke mi estas sola inter multae damagisto kai tiam paras ke tu immortis do nun mi volas idi al tiu turo ĉar ŝajnas esti grande batalo tie kai mi amico miko min bezonas do mi iras tien um eble vi pos vidi ke li facte rajdas sur magian um, uh,

a uh, mi es stutulo stute gulo peculo oh, ah, ne mortigo mm. oh ah, chu vi vidis tion oh fek a uh, mi es tuta cercalita eh? tuta ne eblis trabivition. tion Simple pro tio che mia uno sola amico jam mortis, cae tiam circa mi es du batalisto e cae unu malamica sanigisto,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 Jits.